Fala galera, meu nome é Vicente, eu sou corda roxa do Grupo Senzala de Capoeira do Rio de Janeiro, graduado pelo Mestre Tamar. Estou aqui com meu amigo Marcos, corda cinza, também é aluno do Mestre Tamar, e a gente está aqui para ensinar vocês a fazer um salto mortal. Para isso, eu vou passar antes para vocês dois movimentos que vão servir como uma preparação para as para suas articulações e para sua musculatura, para vocês conseguirem fazer um mortal bem feito sem se machucar. Os movimentos são, primeiro, pulo do macaco, Segundo, Xangô, ou palhacinho, ou flick, tanto faz. apesar desses movimentos serem tecnicamente diferentes do salto mortal, eles vão servir justamente para preparar o seu corpo para desenvolver as capacidades físicas para você conseguir fazer um mortal bem feito. Beleza? Então vamos lá. Primeiro movimento, pulo do macaco. Duas coisas fundamentais. Força no quadril, explosão no quadril. É o quadril que te joga para cima. Mobilidade no ombro e na coluna. Você vai precisar girar em cima do seu ombro e dobrar a coluna para fazer um macaco bem feito. Então vamos para a técnica. O movimento começa aqui, posição agachada, peso do corpo para frente. Quando você bota a mão no chão, você joga para cima de uma vez só. Seu quadril vai passar de uma posição fechada para uma posição aberta. É esse movimento que vai te dar um impulso para se jogar. Uma coisa importante é você coordenar. Assim que você bota o braço no chão, o outro braço vai se jogar quadril vai explodir e a sua cabeça vai virar. Ao mesmo tempo, quanto mais junto você fizer isso, mais fácil fica o macaco. No começo você não vai direto aqui por cima, óbvio, você vai começar indo pelo lado. Quanto mais pro lado você jogar esse braço, mais fácil fica o movimento, mais baixo fica o macaco. Perna junta, do início ao fim. Primeira progressão, baixinho. Esse é o macaco mais simples. Você vai jogar bem pro lado, a cabeça, o quadril e o braço. Na medida que você for melhorando, você começa a jogar mais para cima até você conseguir fazer um macaco bem feito. Beleza? Detalhe da mão. A sua mão, quando ela tocar o chão, é importante que ela já esteja o mais virada possível. De modo que quando você subir, ela já está quase na, na posição da bananeira. Assim você tem muito mais controle sobre o seu movimento. Você pode parar na posição da bananeira. Beleza? Então é basicamente isso. Agora eu vou passar alguns exercícios complementares que você vai precisar fazer para desenvolver essas capacidades físicas para fazer o pulo do macaco. E em cada exercício eu vou dar um nível mínimo que você precisa desenvolver para fazer um macaco bem feito. E se você não conseguir fazer algum deles, você já sabe onde está o seu problema e já sabe o que você tem que treinar. Beleza?